Bismillahirrahmanirrahim. The topic of my today's presentation is tips to write an effective methodology session for your research. Presenter Abid Hussain. जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले एक तीन चार ट्यूटोरियल पहले कि एक रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसमें टाइटल एक कैची टाइटल कैसे लिखी जाती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा जाता है इसमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है आज जो है ना जो चौथा लेक्चर है इसमें हम आज आपको बताते जाएं कि मेथडोलॉजी जो सेक्शन है मेथडोलॉजिकल उसको अमूमन मटीरियल एंड मेथड्स भी कहा जाता है तो इस प्रेजेंटेशन में मैं आज आपको बताता जाऊंगा कि tips to write and effective methodology section for your research paper पहले तो आपको मैं ये बताता चाहूँ कि what is research method section the method section is the most important part of a research paper because it provides the information the readers need to जज the study's validity method section में रिसर्च की इम्पोर्टेंस को उजागर किया जाता है और रीडर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि स्टडीज़ में वेलिडिटी कितनी है providing a clear and precise description of how an experiment was done. आपने क्लियर अल्फाज में और मुख्तसरा अल्फाज में डिस्क्राइब करना है कि इस पेपर में जो एक्सपेरिमेंट्स किए हुए वो कैसे किए and the rational for specific experimental procedures are crucial aspects of scientific writing scientific writing में जो स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल तरीक़ेकार जो वजह किए जाते हैं उनको मेथड सेक्शन में कैसे लिखी जाती है तो इस ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मैं आपको बताता चाहूँगा structure of the method section by इसका ये मतलब है कि मेथड सेक्शन को कैसे जो है ना डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ स्ट्रक्चर में तो पहला जो इसका पार्ट्स होता है describing the material use in the study जो आपने मटेरियल यूज किए स्टडी में इनको जो है ना इस को हाईलाइट किया जाता है explaining how the material were prepared material को प्रिपेयर कैसे किए गए तो इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ मैंने कामों में लिखने का जो मकसद है वो ये भी है कि आपको अगर मेरी आवाज़ समझ ना जाए तो आप खुद भी पढ़ लें कि material refer to what was examine मतलब किस चीज़ का मुआयना किया गया था ह्यूमंस एनिमल्स टिश्यू प्रिपरेशंस ये नेचुरल साइंस की कोई टॉपिक थी जोलॉजिकल साइंस की थी यह जो है ना मुख्तलिफ जो साइंटिफिक प्रोसीजर्स होते हैं उसको इनमें जो इन्वॉल्व थी उसी चीज़ों को आपने हाईलाइट करना and also to the various treatments और उसके इलाज जो है ना इसी पेपर में आपने दिया होता है मिसाल के तौर पर ड्रग्स गैसेस और उसके इंस्ट्रूमेंट देने होते हैं मिसाल के तौर पे अमूमन ह्यूमंस के लिए ड्रग्स की भी ज़रूरत होती है और इंस्ट्रूमेंट क्या है ventilators use in this study ये तो जस्ट एक एग्जांपल है सोशल साइंस के पेपर में ये चीज़ें जो ना मटेरियल्स मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट कुछ अलग होते हैं डिस्क्राइबिंग रिसर्च प्रोटोकॉल अब रिसर्च प्रोटोकॉल कैसे कहते हैं इसको भी मैंने ब्रेकअप में बंद किया था कि आप खुद भी पढ़ ले और मुझसे भी सुन ले When you write a research protocol for your medical research involving human participants, अगर आप medicine में research कर medical research कर रहे हैं, तो आपने इसमें participants थे जिस पे आप research कर रहे थे human थी. You will most likely require approval by the hospital's institutional review board. ये तो just एक example quote किया कि research protocol ये होते हैं कि जब आप ह्यूमन पे रिसर्च करते हैं डॉक्टरों से रिसर्च कर रहे हैं इसकी तहकीक के बारे में ये एक पेशेंट्स के बारे में तो आपने अप्रूवल लेनी होती है institutional review board institutional review board ये तो हॉस्पिटल के मैंने एग्जांपल इसीलिए दे दी कि अगर आपने ह्यूमंस पे रिसर्च करना है आपके पार्टिसिपेंट्स ह्यूमन थे और आपकी जो सैम्पलिंग थी वो डॉक्टरों पे थी तो आप उस बोर्ड जो हॉस्पिटल की बोर्ड है उन्हीं से आपने परमिशन मांगना होता है और उसे क्या कहते हैं research protocol explaining how measurement were made and what calculation were perform इसका मतलब ये है कि आपने जो मयरमेंट यूज़ किए थे और उसकी जो आपने हिसाब किताब लगाया था वो कैसे आपने परफॉर्म किए stating which statistical test were done to analyze the data मिसाल के तौर पर अगर आपने सोशल साइंस में रिसर्च किया हो तो आपने इस पी एस एस या आर का या इन वगैरह का इस्तेमाल किया होता है या ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो स्टेटिस्टिकल फिगर्स को पॉइंट आउट करते हैं उसी से रिजल्ट निकालते तो आपने वो स्टेटिस्टिकल टेस्ट को भी डिफाइन करना होता है मेथडोलॉजी सेक्शन में थिंग्स टू रिमेम्बर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने अपनी रिसर्च मेथड्स में पॉइंट आउट करने हैं use the past tense always write the method section in the past tense आपने चूंकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होता है तो आपने इसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना बी डिस्क्रिप्टिव मतलब हर चीज को डिस्क्राइब करें provide enough detail that another researchers could replicate your experiments but focus on brevity मुख्तसर तौर avoid unnecessary detail that is not relevant to the outcome of experiment यहाँ पे जो ना एक चीज़ को बार बार रिपीट भी ना करें और अननेसेसरी डिटेल भी ना दें और आपके टॉपिक से मोस्ट रिलेवेंट है जो आउटकम है जो आपका नतीजा है जो आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है सिर्फ उसको मुख्तसर अल्फाज में बयान कर आपने यहाँ पे use writing format writing format में अमूमन रिसर्च मेथडोलॉजी अगर आप शिकागो पैटर्न के पेपर के लिए लिख रहे हैं तो आपने शिकागो मेथड यूज़ करना कि how to write research method section और अगर आपने ए पी ए या तुराबियन स्टाइल या कोई और स्टाइल यूज करना है as you are writing your method section keep a style guide on hand अपने स्टाइल गाइड को सामने रख के मेथडोलॉजी सेक्शन को क्रिएट करना होता है अगर आप ए पी ए स्टाइल में लाइब्रेरी साइंस में मैनेजमेंट साइंस में कोई पेपर लिखा हुआ है और उसमें आपने ए शिकागो या कोई भी स्टाइल तुराबियन स्टाइल यूज़ किया है तो आप इसके मैनुअल को ज़रूर पढ़ लीजिएगा मेथड सेक्शन राइटिंग के लिए इस प्रेजेंटेशन में इस स्लाइड में भी मैंने ये बताया कि मैं क्या कनेक्शंस आपने जो मुख्तलिफ सेक्शन बनाए हुए इसकी कनेक्शन बनाए route through each section of your paper for the agreement with other section अगर आपकी तमाम सेक्शंस इस रिसर्च मेथडोलॉजी में कवर नहीं होती तो if you mention procedures in the method section these element should be discuss in result and discussion section आपने जैसे रिजल्ट तैयार किया या डिस्कशन सेक्शन बनाई हुई इसको भी मेथडोलॉजी में मेंशन करना है proof read check your paper आपने प्रूफ रीड करना है और चेक योर पेपर किसके लिए for grammar spelling mistakes punctuation errors typos आपने कोई चीज़ गलत टाइप किया है grammar problems, and spelling errors. Although a spell checker is a handy tool, बहुत सारे स्पेल चेकर भी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है या वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में आपने अमूमन स्पेल चेक का लफ्स वो नोट किया होगा एक एप्लीकेशन है वो भी आपको हाईलाइट करते हैं समटाइम अगर आपने ऑनलाइन का सहारा लेना है या वर्ल्ड में तो ये दोनों ऑप्शन मौजूद here are some errors only you can catch जो आपके मेथडोलॉजी सेक्शन में जो एरर्स है उन्हीं को आप कैच आउट यानी कैच कर सकते हैं और पॉइंट आउट कर सकते हैं get a second opinion many times you can become too close to your work to see errors or lack of clarity आपसे ज्यादा इसको कोई डिटेल में नहीं पढ़ सकता खुद जो है इसको पढ़ ले बार बार और क्लैरिटी कर ले इसमें take a rough draft of your method section to your university's writing lab for additional assistant अगर आपका कोई एक्सपर्ट टीचर है आपके इसके साथ जो ना टर्म्स अच्छे तो आप इसी से चेक कराएं तो मोस्ट प्रॉबली आप एक अच्छा रिसर्च मेथड सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी thank you for your patience and time for more informative tutorials watch my channel and subscribe to it and please share with other persons in your circle. May God bless you all. Allah aap sabka hamiyon